लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामीले लिब्रे अफिस बेसको टेबलहरू र यसका सम्बन्धहरू जान्ने छौं यहाँ हामीले टेबलमा डाटा थप्न सिक्ने छौं सम्बन्धहरू परिभाषित गर्न र बनाउन अघिल्लो हामीले बेस मूल आधारहरूको परिचय र कसरी एउटा र एउटा टेबल बनाउने सिक्यौं ट्युटोरियलको क्रममा हामीले लाइब्रेरी नामक डाटाबेसको एउटा उदाहरणसँगै एउटा बुक्स नामक टेबल पनि बनायौं यो ट्युटोरियलमा हामीले लाइब्रेरी डाटाबेसबाट सुरु गर्छौं र कसरी टेबलमा डाटा थप्ने सिक्नेछौं यसको लागि लिब्रे अफिस बेस प्रोग्राम खोलौं तल्लो बायाँ स्क्रिनको स्टार्ट बटन क्लिक गरौँ अल मा क्लिक गरौँ त्यसपछि लिब्रे अफिस सुइट र लिब्रे अफिस मा क्लिक गरौँ हामीले पहिले नै अन्तिम ट्युटोरियलमा लाइब्रेरी डाटाबेस बनाएकोले अहिले हामी मात्र खोल्ने छौं यसो गर्न open an existing database file विकल्पमा क्लिक गरौँ रिसेन्टली युज्ड ड्रप डाउन बक्समा हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेस देखिनु पर्छ त्यसैले अब फिनिश बटनमा क्लिक गरौ यदि तपाईले देख्नु भएन भने हामीले लाइब्रेरी डाटाबेस सेभ गरेको विन्डोज डिरेक्टरीमा जान स्क्रिन बीचको ओपन बटनमा क्लिक एक पटक भेटेपछि फाइल नेममा क्लिक गरौ र ओपन बटनमा क्लिक गरौ अब यदि लिब्रे अफिस प्रोग्राम पहिला नै खोलेको छ भने हामीले यहाँबाट लाइब्रेरी डाटाबेस खोल्न सक्छौं माथिल्लो फाइल मेनुमा क्लिक गरौ र त्यसपछि ओपनमा क्लिक गरौ। हामीले लाइब्रेरी डाटाबेस फाइल सेभ भएको विन्डो डाइरेक्टरीमा जानुपर्छ फाइलको library.odb मा क्लिक गरौ। र तलको ओपन बटनमा क्लिक गरौँ अब हामी लाइब्रेरी डाटाबेसमा छौँ बायाँ प्यानलको डाटाबेस सूचीको टेबल आइकनमा क्लिक गरौँ याद राखौँ दायाँ प्यानलको टेबलहरूको सूचीमा बुक्स टेबल देखिन्छ अब बुक्स टेबलमा राइट क्लिक गरौँ याद राखौँ यहाँबाट हामीले विभिन्न विकल्पहरू छान्न सक्छौ अब यो टेबलमा डाटा थप्न ओपनमा क्लिक गरौ वैकल्पिक रूपमा हामीले यसलाई खोल्नको लागि टेबल नाममा दुई क्लिक गर्न सक्छौ books library LibreOffice base table data view भन्ने शीर्षकमा एउटा नयाँ विन्डो खुल्छ अब हामीले बुक्स टेबलमा डाटा राखेर सुरु गर्ने छौ याद राखौ बुक आईडीमा मा अटो फिल्ड छ यसको मतलब हामीले इन्सर्ट गरेको हरेक डाटाको पंक्ति बेसले स्वत आरोही नम्बरको रूपमा दिन्छ अब स्क्रिनमा देखे जै एक एक पंक्तिहरूको सेलमा डाटा इनपुट गरौं त्यसले यहाँ हामीसँग हाम्रो टेबल बुकमा पाँचवटा पंक्ति डाटाको स्याम्पल दिन्छ त्यसैले यहाँ हामीसँग हाम्रो टेबलमा पाँचवटा पंक्तिमा नमूना डाटा छ माथिल्लो फाइल मेनुको क्लोजमा क्लिक गरेर विन्डोलाई बन्द गरौँ यहाँ तपाईको लागि एउटा कार्य छ सदस्यहरूको टेबल बनाऊ जसले हरेक सदस्यको जानकारी राख्छ उदाहरणको लागि सदस्यको नाम र फोन नम्बर निम्न तीन क्षेत्रहरू समावेश गरौँ फिल्ड टाइप इन्टिजर सहितको मेम्बर आइडी र यसलाई प्राइमरी की बनाऊ फिल्ड टाइप टेक्स्ट सहितको नाम फिल्ड टाइप टेक्स्ट सहितको फोन ल तपाईले गरिसकेपछि मेम्बर्स टेबल यस्तो देखिन्छ यो विन्डोलाई बन्द गरौ अब स्क्रिनमा देखाए जस्तै मेम्बर्स टेबलमा चारवटा नमूना सदस्य थपौं हामीले बुक्स टेबलमा गरेको जस्तै गरौ भइसकेपछि यो विन्डोलाई बन्द गरौँ अब फेरि मुख्य विन्डोमा जाऊ र हरको आइकनमा क्लिक गरौँ र बुक्स इश्यूड भन्ने तेस्रो टेबल बनाऊ यो भइसकेपछि बुक्स इश्यू टेबलको निम्न फिल्डहरु हुनेछ फिल्ड टाइप इन्टिजर सहितको इश्यू आइडी जुन प्राइमरी की हुनेछ फिल्ड टाइप इन्टिजर सहितको book ID field type integer सहितको member ID field type date सहितको issue date field type date सहितको return date field type date सहितको actual return date field type yes no boolean सहितको चेक इन ल हामीले बुक्स इस्यु टेबल बनाएका छौ र हामीले स्क्रिनमा देखे झैं अब यसमा निम्न डाटा थपौं यसले अहिले नै पूर्ण रूप नलिए पनि हामीले चाँडै नै के भइरहेको बुझ्ने छौं अब हामीसँग नमुना सँगै हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेसमा तीनवटा टेबलहरू छ अब डाटाबेसमा सम्बन्धहरू परिभाषित गर्ने बारे सिकौं त्यसैले हामी तीन अलग-अलग जानकारीको सेटलाई राख्न तीनवटा टेबलहरू बनाउँछौं बुक्स मेम्बर्स र issue of books to members अब हामीले यी तीन टेबलहरूमा अलग पहिचान गर्न हरेक पुस्तक हरेक सदस्य र हरेक जारी पुस्तकको कोलम पनि सेट गरौँ तिनीहरू प्राइमरी की हुन् प्राइमरी कीको विभिन्न फाइदाहरू मध्येको एक फाइदा यो हो कि यसले टेबलहरू बीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ तर हामीलाई किन सम्बन्ध चाहिन्छ बुक्स टेबलमा हेरौं अब हामीले बुक आइडी र मेम्बर आइडी फिल्ड हेर्न सक्छौं तिनीहरुको बुक्स इश्युड टेबलमा कुनै पनि मान हुन सक्छ तर क्रमशः बुक्स र मेम्बर्स टेबलहरू भएको जस्तै गरी तिनीहरूले पनि सोही मान पर्छ यदि म्याकबेथ बुकको बुक टेबलमा आफ्नो बुक आइडी 3 छ भने बुक्स इस्यु टेबलमा बुक आईडी 3 प्रयोग गरेर हामीले सोही किताबलाई जनाउन सक्छौं त्यसैले यी दुई टेबलहरूलाई स्पष्ट जोड्न हामीले अझ पनि तिनीहरूलाई केही तरिकाले जोड्न आवश्यक छ उदाहरण तपाईले कसरी म्याकबेथ 2 जुन 2011 मा रवि कुमारलाई जारी गरिएको भन्ने स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले लाइब्रेरीको सदस्यलाई मात्र किताब जारी गरिएको कसरी पक्का गर्नुहुन्छ यी कुराहरू हामीले सम्बन्धहरू स्थापित गरेर गर्न सक्छौं जसले डाटाहरूलाई एक आपसमा जोड्न मद्दत गर्छ हामीले सही क्षेत्रहरू जोडेर बेसलाई बुक्स टेबल र मेम्बर को मात्र मान प्रयोग गर्न लगाउनु पर्छ हामी यो कसरी गर्ने हेर्ने छौ लिब्रे अफिस बेस को मेन विन्डोमा मा क्लिक गरौ र त्यसपछि मा क्लिक गरौ यसले एउटा सानो विन्डो खोल्छ यहाँ माथिल्लो टेबल छानौं र एड बटनमा क्लिक गरौँ र अन्य दुई टेबलहरूको लागि पनि सोही प्रक्रिया दोहोराउँ विन्डोलाई बन्द गरौँ अब हामीले तीनवटा टेबलहरू बुक्स बुक्स इस्युड र मेम्बर्सलाई एउटै लाइनमा देख्छौं हामी क्लिक गरेर तानेर र ड्रप गरेर टेबलहरू बीचमा बढी ठाउँ देखाउन सक्छौँ अब बुक्स टेबलको बुक मा क्लिक गरौँ र यसलाई बुक्स इस्यु टेबलको बुक मा तानेर ड्रप गरौँ याद राखौ यी दुई फिल्ड नामहरूलाई जोड्ने एउटा लाइन छ त्यसैले हामीले एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्यौं मेम्बर आइडी को लागि पनि सोही दोहोराऊ मेम्बर्स टेबलको मेम्बर आइडी मा क्लिक गरौँ र यसलाई तानेर बुक्स table मा छोडौं तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईवटा सम्बन्धहरु बनाएका छौं र यसरी हामीले सम्बन्धहरु स्थापित गर्यौं र हामीले डाटाबेस को विभिन्न टेबलहरुमा जम्मा भएको अर्थपूर्ण डाटा एक आपसमा जोडेका छौं यसले हामीलाई यो लिब्रे अफिसको ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ संक्षेपमा हेर्दा हामीले यो ट्युटोरियलमा कसरी टेबलमा डाटा थप्ने सम्बन्धहरू परिभाषित गर्ने र बनाउने सिक्यौं spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सर्वशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार